Всем привет, ребята! Сегодня в этом видео я дам вам несколько важных, самых важных советов, чтобы научиться каждый день просыпаться рано утром. Сначала я хотела бы вам рассказать, как вообще лично я пришла к этому, почему, для чего, почему я так захотела. <laughs> Все началось где-то в восьмом классе, сейчас я в десятом. А, я, честно, не помню почему, но я знаю, что я очень сильно хотела просыпаться рано. Я только что поняла, что я снимала видео без микрофона. То есть он здесь, но я его не включила. Надеюсь, так будет лучше. Если честно, я не помню, как именно я к этому пришла. Самое важное, что у меня было огромное желание просыпаться рано утром, чтобы перед школой делать какие-то интересные дела или просто вот посмотреть фильм. Это такое невероятное, это такое нево... <laughs> Это такое классное чувство, когда ты просыпаешься 6 часов утра, когда все спят. Это такая тишина, это просто замечательно. И вот это желание делать то, что ты хочешь, и что угодно утром, так рано, заставляло меня каждый раз, каждый день просыпаться, просыпаться, просыпаться. Я просто уже даже могла без будильника просто встать, потому что я уже не хотела спать. Вот но мой график кардинально поменялся, и все стало совсем наоборот. Я ложилась только в 6 часов утра, или 4 утра, или реально было 8 утра. И я помню, как перед днем моего дня рождения я вообще не ложилась. Я легла уже на следующий день, то есть через день. Это тупо. Ложиться поздно – это не прикольно. Я ложилась так поздно, потому что целую ночь я то редактировала фотографии, то редактировала видео, ну то есть вот так вот. <laughs> Я просто целый день спала, потом вечером просыпалась, и опять целую ночь я работала, и вот так вот каждый день. Как бы можно сказать одно и то же, типа ты спишь и столько же часов, но я вам скажу, что это так ужасно. Ты просто ты просто целый день такой раздражительный, и тебе ничего не хочется. Ты хочешь просто всех убить. Я помню тот момент, а, когда год назад, это была весна, я обрабатывала свои фотографии, это была ночь, не, это уже было утро, <laughs> где-то 4 утра. Я помню то ощущение, когда я хотела просто взять ноутбук свой, и разбить его. Вот такая раздражительность у меня была, и это, это ужас. Первый совет – причина. Это значит, что в первую очередь перед тем, как вы должны начать просыпаться утром, настроиться на это, вы должны сесть и подумать, для чего, какая причина, зачем я хочу вставать так рано. Я наведу вам пример, как я начала недавно уже опять просыпаться так рано. Перед сном я Долго думаю, почему я хочу проснуться завтра в 6 часов утра. Что я буду делать? я должна выбрать какое-то интересное занятие, которые я не могу сделать днем или не получается, но я всегда хочу сделать это. У меня была фотосессия, и мне так понравились фотографии, что я, я просто не могла ждать и хотела обрабатывать их. Но так как я не редактировала фотографии уже, можно сказать, целый год, я просто не могла найти времени в своем графике, когда я могла бы обрабатывать те фотографии я такая подумала, точно, я могу утром обрабатывать те фотографии. Конечно, вы можете придумать какой-то свой вариант, но я рассказала, что помогает мне. Следующий пункт называется «Условия или наказание». Вот я помню, как я очень быстро проснулась, когда я перед сном подумала, Аня, если ты не проснешься, ты ничего не будешь делать целый день. А это для меня самый страшный ужас. Вот в том плане ничего не делать, что реально ничего не делать. Не сидеть в интернете, ничего не читать. Просто вот сидеть вот так вот целый день. Ну вот вы подумайте, как это реально. Но чтобы у вас все получилось, вы должны быть максимально честны с собой. То есть, если вы не встали, вы должны это сделать, потому что это наказание ваше. А сейчас я перейду к третьему пункту. Он, конечно, не обязателен. Третий пункт – порадовать себя за твой успех. Если у вас это получилось сделать, если вы встали в 6 часов утра, вы сделали то, что хотели утром сделать, порадуйте себе на протяжении этого дня чем-то хорошим или чем-то вкусным. И скажите себе «Ура! Я это сделал!» Getting up. Я знаю как на английском, но как на русском я не знаю. Чтобы, короче, вот так вот, чтобы просыпаться так рано вам было легко, вам, конечно же, нужно ложиться рано спать. Это, конечно, не обязательно, потому что вы можете поспать только 3 часа и встать так рано, но вы будете ужасно себя чувствовать. Но если вы будете ложиться спать в 10 часов вечера или максимум в 11, вам будет в 100 раз легче проснуться утром. И, возможно, не с первого раза у вас все получится, и вы не сможете уснуть так рано, но вы должны это делать каждый день каждый день пробовать, пробовать и пробовать до тех пор, пока у вас это не получится сделать. Следующий пункт, он, конечно, не обязателен и не каждому подойдет это, но лично мне это помогает и это мотивирует меня очень вести трекер полезных привычек. Возможно, вы знаете, что это такое, но я вам сейчас расскажу. Вот у меня есть мой ежедневник. Здесь в конце у меня есть трекер привычек. Я каждый день Могу когда угодно, в какое время. Кто-то перед сном любит заполнять его. Но вот у меня первая строка – просыпаться в 6, в 7 часов утра. И второй пункт – ложиться спать в 10-11 вечера. Как вы видите, у меня не очень часто это получается, но я дальше и дальше, и дальше пробую. То есть, если у вас это не получилось делать, вы рисуете крестик. Если получилось, вы закрашиваете круг. Но я использую все привычки, я написала здесь очень-очень много еще других. Можете попробовать. <laughs> Возможно, многие из вас слышали, что есть такой совет, чтобы раньше каждый день просыпаться, нужно это делать постепенно. Я помню, летом я пробовала так сделать. Я каждый день хотела ложиться спать на час или на полчаса раньше и вставать на полчаса или на час раньше тоже. Но у меня ничего не получилось. И я подумала, что все, я больше не могу вставать в 6 часов утра, как я это делала в восьмом классе. И я просто расстроилась. Так вот, это не получалось. Я не знаю, возможно, у вас получилось, или получается, или получится, но у меня нет. Есть еще такая тема, если вы у меня спросите, Ань, а что делать, если в 6 часов утра очень темно и очень холодно, и встать это просто нереально. Так вот, я через это проходила, я знаю, я могу вам посоветовать. Вы просто должны как-то поставить э, свой диван или кровать близко к включателю света. Как только вы еще даже не открыли глаза, но у вас зазвенел будильник, вы сразу включаете свет. Вы не должны сразу открывать глаза, потому что вы это сделать не сможете, конечно. Но у вас просто должен быть включенный свет. И сразу после того, как вы это сделали, вы должны сесть. Даже если вы будете с закрытыми глазами сидеть, вы не должны ложиться обратно. Это ловушка, я сразу вам говорю. И постепенно вы должны понемногу открывать глаза. Это будет очень больно, если вы знаете, я это знаю очень хорошо. Будет очень больно. И, <laughs> и когда вы уже будете с открытыми глазами, уже вам будет нормально, вы должны встать. А теперь другая проблема. Как встать, если очень холодно? Я, кстати, недавно придумала очень крутую фишку. Я ложу штаны теплые, кофты теплые, чтобы они лежали очень близко, около меня. И вот я встаю, и я еще даже не особо открываю глаза, я беру штаны, протягиваю их под одеялом, и под одеялом их и надеваю, и кофту так же само. И я могла надеть тапочки, и все, мне будет тепло и мне будет очень легко встать. Это все мои советы. Надеюсь, я ничего не пропустила, но я рассказала вам все-все самое важное, чтобы научиться рано просыпаться. Если у вас что-то получится, напишите это в комментариях. Или если вы уже давно просыпаетесь так рано, то напишите, как у вас это получилось, как вы пришли к этому, и было ли вам легко. И еще очень интересный вопрос. Я хотела бы узнать, как много людей есть а, которые вообще никогда не просыпались в 6 часов утра. Не просто в 6 часов утра, чтобы поехать куда-то, а вот вы встали рано просто так. Я думаю, это все на сегодня. Надеюсь, вам помогут эти советы. Надеюсь, это видео было полезным. Надеюсь, мы еще скоро увидимся. Пока.